En xullo de 1936, un numeroso grupo de mineiros de San Fins foran protagonistas da resistencia ao golpe militar fascista. Das minas de San Fins partiran a Noia, depois a Compostela, e pararan en Ordes en dirección a Coruña para facer frente aos militares golpistas. Como resultado do combate, moitos integrantes da columna Sanfins foron asesinados e padeceran cárcere, represión e persecución a memoria da columna Sanfins e tamén a memoria das xentes de Lousame, Noia, Compostela, Ordes, Coruña e toda a Galiza que participaran na resistencia ao golpe militar. Esta homenaxe que queremos realizar é un esforzo por recuperar a súa historia e reedificar unha cultura reivindicativa e libertaria na nosa terra. Colabora co financiamento do monumento dedicado á columna Sanfins, na loita pola liberdade, onte e sempre. Música